من راتب خال من الضرائب قدره 17 مليون يورو سنويا بعقد حتى عام 2018 أنا سعيد بشكل كبير بتمديد عقدي مع فريق ريال مدريد وهذا شرف خاص بالنسبة لي أن أستمر في مسيرتي مع فريق ريال مدريد لسنوات قادمة بعدما حققناها من إنجازات و آه، فوز بعديد من الألقاب طبعا أنا سأواصل تقديم أفضل ما عندي وسأتشرف بحمل قميص فريق ريال مدريد الذي له مكان كبير آه، في قلبي للحديث عن تمديد عقد كريستيانو رونالدو ينضم الينا مباشره من مدريد مراسل الجزيره الرياضيه جمال جبلي جمال مساء الخير ماذا عن ردود الافعال في مدريد بعد تمديد عقد كريستيانو رونالدو مع الميرينجي ردود الأفعال كثيرة طبعا هناك من يقول بأن هذا كثير في زمن الأزمة هناك من يقول هذا قليل من محبيه على نجم كهذا هناك من يقول بأنه أحسن لاعب في العالم ويستحق أحسن راتب في العالم هناك من يقول بأن ميسي أحسن منه ويستحق أحسن منه أما رونالدو فيقول اليوم بأنه سعيد وبأن ما قاله قبل قرابة سنة أو الموسم الماضي بالذات حينما فجع وسائل الإعلام وخرج وقال أنا اليوم آه، أنا اليوم حزين هكذا قالها وحتى اليوم تكلم وقال آه، طبعا آه، كل ابن آدم خطاء قال بالفعل كانت لدي أخطاء ولم يكن علي أن أقول شعوري خصوصا الشعور بالحزن في أمام وسائل الإعلام ولكنه قال اليوم بأنه سعيد وقال بأن ليس الأهم أن يكون آه، صاحب أحسن راتب في العالم ولكن في حقيقة الأمر بما أنه قال بأنه آه، غير سعيد السنة الماضية نعم. وتم تفسير ذلك بأن آه، عقده ليس ملائما وليس على قدر آه، النجوم الآخرين خصوصا منهم مثلا سامويل إيتو السنة الماضية الذي كان يتقاضى 20 آه، مليون يورو في آه، ماخاشكالا في روسيا وكذلك ليوميسيا الذي كان يسبقه أما الآن فإيتو عاد وانخفض راتبه في تشيلسي وبالتالي بلا شك رونالدو هو صاحب أعلى نعم. راتب في العالم لكن حذاري حذاري هذه هي فقط بعض التسربات وهي الأرقام أو الرقم الذي تم تداوله هنا أما الرقم الحقيقي فلم يعطيه ريال مدريد واعتقد بانه لن يعطيه ابدا. طيب جمال مثل ما ذكرت آه، كريستيانو رونالدو عبر عن رغبته في مغادره آه، ريال مدريد الموسم الماضي، لكن مع تمديد عقده مع رفع راتبه هل يمكن القول انه بات سعيد في بيت الميرينجي وبالتالي بددت او تبددت أحلام فريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد لضم آه، كريستيانو رونالدو نعم هذا ما قلته قبل قليل قال أنا سعيد وثم عاد إلى ما قاله آه، خلال الموسم الماضي حينما قال أنا اليوم حزين آه، قال بأنه سعيد لأنه سيمدد وأنه يفكر الآن في شيء واحد وهو أن يسجل في المواسم الأربعة المقبلة أو الخمسة المقبلة على الأقل 200 هدف وقال بأنه سيسعى آه، لتسجيل آه، المزيد من الأهداف من أجل المزيد من الألقاب لريال مدريد وقال بخصوص آه، احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان أو إلى أندية أخرى بأن ذلك لم يمر أبدا في آه، رأسه نعم. لم يفكر في ذلك أبدا في ترك آه، ريال مدريد وعن مانشستر يونايتد بالذات قال نعم كان هناك كلام لكن بالنسبة لي, لي أنا مانشستر يونايتد هي ذكرى جيدة أما حاضري ومستقبلي فهو في البيت الأبيض أشكرك جزيلا جزيل شكر جمال جبلي مراسل الجزيرة الرياضية كنت معنا من أمام ملعب سانتياغو برنابيو معقلي ريال